Возможно, справа. Жак, ебани там, блядь. Кто там на подстволе? Никого не вижу. Опа. Опа! Блядь, там б, Там БТР, блядь, БМД, блядь, такая хуйня сзади. Давай, гони, блядь, не останавливайся. Бобер, бобер, за нами едет какой-то БМД, блядь, или БТР. Хуй пойми, я не успел рассмотреть. Рассаживаемся, рассасываемся по домам. Рассасываемся по домам. Паркуй где-нибудь машину. Давай, выходим, выходим, пацаны. Можно, знаешь, сейчас можем пойти вон туда, короче. Пакел, блядь, там танк, нахуй. Это танк, блядь. Пошли, Нет, пошли это у них там танк. Пошли, Давай, потом. ты, боб... пирог, туда, с, с, с Реблом, может быть. пошли, пошли, пошли. Идите в дом. Где-то, блядь, я не вижу вообще. Идем, идем, идем, она, она за домом, пошли, пошли, тут, тут. Митя, атешника с собой. Т4, блядь. Бэкглаз, блядь! Уходи нахуй! Кваут! Еще один вышел. Ой, блядь! Ай! Вы делаете, блядь? Шоу у вас, э, Кричер, шоу у вас. На нас выехала БМД, разбираемся с крюк. Дефло, вы что там? Идите а. сюда. Жак, ты жив? Лечусь. Блять. В голову, блять, и в, и в тело. Да нас гранату кинули. Это я, блять спасло хуёво выстрелил, блядь. Нам только играть на тактикульных комьюнити, блядь, нас забанят сразу нахуй. What the fuck is going on, блядь? Сзади, бобер, сзади бобер! Шилка, ну... Сзади шилка, блядь! ты дарюш нахуй. Прячься Я нахуй. обхожу! Бобер, шилка. Бобер, шилка, убегайте нахуй. вроде попал. Там крю должно вылезти аккуратно. Бат пирог, блядь, с автомата достреливай! Ёбаный, блять в рот, блять. Майкл Бэй. У вас все живы, Крючер? Да, да, у нас все живы. Блять, вот это мясо сейчас в городе было, пиздец просто. Да, это спухнет, блядь. А, ты взорвать, Жак, там как, ну, посмотришь по сторонам? Дальше. Едем дальше. Ну, да, едем дальше.